creiem que aquestes dades del, del primer mes doncs, ens, ens permeten constatar la necessitat de ser proactius des dels municipis per aplicar la llei, però també per explicar-li a la gent que té drets i que aquests drets no poden ser trepitjats. I per tant necessitem reequilibrar no, el, el poder de la, de la gent davant unes companyies que han, que han abusat insistentment no, de la seva posició de poder en el, en el mercat elèctric, sobretot.